السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چال ہے کیسے ہیں آپ دوستو آج ہم بات کریں گے بچوں کی کسٹڈی کے بارے میں جو کہ آفٹر سپریشن یا علیحدگی کے بعد یا بعض دفعہ ڈائیورس بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو بچوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ بچے کس کے پاس رہیں گے اور ان کی دیکھ بھال جو ہے اور کیسے وہ ہسبینڈ اگر لینا چاہے تو اس کے کیا طریقہ کار ہے اور اگر ماں کے پاس ہیں تو ان کا کیا طریقہ کار ہے تو بات شروع کرنے سے پہلے ہم دوستوں سے گزارش کریں گے کہ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے وہ کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو جو ہے ہم کو ملتی رہیں دوستوں ہمارا جو فرض بھی ہم اپنا سمجھتے ہیں اور ہمارا جو ایک کوشش ہے کہ ہم اس چینل کے تھرو لوگوں تک اویئرنیس پہنچائیں کہ جو ان کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو ملے یہ ہمارا ایک بلاگ تھا لیگل ہیلپ کے نام سے قانونی امداد کے نام سے جس کا میں نیچے دے دوں گا وہاں پہ ہم نے کافی محنت کی پچھلے کئی سالوں سے تو اس دفعہ کیا ہوا کہ بلاگر کے وہ اس کے ساتھ اٹیچ تھا بلاگر کے پاس ساتھ گوگل پلس اور گوگل پلس پہ کمنٹس جو کرتے تھے آپ لوگ اس میں ہمارے سینکڑوں ہزاروں کمنٹس جو تھے لوگوں کے سوالات کے جوابات کے وہ گوگل پلس نے اڑا دیے اور اب ہمارا جو بلاگ ہے وہ اس کے کمنٹس تو چلے گئے ہیں تو ہم اب یوٹیوب پر آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے حاضر ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انصاف ملے اور اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں ہم کو پوچھ سکتے ہیں تو یہ میں اگر آپ کو اپنا بلاگ کا بھی تعارف کرا دوں تو تاکہ آپ اگر یہاں پہ کچھ چیزیں دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو مل سکیں گی کسی بھی وقت یہ ہم نے کئی سالوں سے محنت کر کے یہ کام کیا اور اس میں کیسز جمع کیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پہ تمام یہ کیسز ایک تفصیل کے ساتھ یہ ذکر ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ دوسرے کیسز کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی کیس کے بارے میں اور میں ویڈیو بھی آپ بنا رہا ہوں یوٹیوب پہ ریگولر مگر مجھے لوگوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آپ لوگ کس طرح کی ویڈیو اور کس کس قانون کے بارے میں سننا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگ کمنٹ سے ہی ہم کو پتہ چلے گا چلیں بات لمبی ہو گئی آپ لوگوں کا ٹائم بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ٹائم کا مسئلہ ہے تو ہم بلا تقیر ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کی کسٹڈی کے بارے میں جیسے کہ معاملہ ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ علیحدگی کے فوراً بعد جو بچہ ہوتا ہے وہ چھوٹا تو ہوتا ہے اگر سات سال سے چھوٹا ہے تو پھر اس میں خزانت کا حق ہوتا ہے جو کہ ایک چھوٹے بچہ دودھ پیتے بچے کو خزانت کے حق کے طور پر سات سال تک تو آپ ماں سے لے نہیں سکتے یہ تو ہوگی پہلی بات اس پیریڈ کے دوران اگر آپ نے لینا ہے تو اس میں کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پھر ویٹ کرنا پڑے گا اگر ماں آگے شادی کر لیتی ہے تو پھر جو ہے باپ کے پاس رائٹ بن جاتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اپنے بچے کو ستیلے باپ کے پاس نہیں بھیج سکتا تو لہٰذا مجھے بچہ دیا جائے تو یہی ایک باپ کے پاس ہوتا ہے اختیار کہ اگر ماں آگے شادی کر لے تو پھر اس کے رائٹ بن جاتا ہے لیکن کورٹ ہمیشہ ہمیشہ سے بچے کا ویل ویلفیئر جو ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ بچے کا فائدہ کہاں پہ ہے تو یہ ہے کہ اگر باپ خرچہ جو ہے پے کرتا رہے ریگولر جو کورٹ کہتی ہے اور اس کے بعد وہ ریگولر اس کا خرچہ پے کرتا رہے اور ملتا رہے بچوں کے ساتھ اور یہ ثابت کر دے اگر عدالت میں کہ میں بچے کا زیادہ دھیان رکھ سکتا ہوں تو کورٹ اس بات کے اوپر آ جاتی ہے کہ واقعی اس کے پاس زیادہ وسائل ہیں اور یہ ماں سے بہتر طریقے سے پرورش کر سکتا ہے تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ <clears throat> کورٹ اس کے حوالے کر دے بچے کو لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگر سات سال کے بعد یا آٹھ دس سال کی بچی کو بھی آپ لینا چاہیں تو اس میں یہ میٹر آ جاتا ہے کہ آیا کہ جوان ہوتی ہوئی بچی کو باپ سے زیادہ ماں کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے کوئی اس طرح کے مسئلے ڈسکس کرنے ہوتے ہیں جو کہ باپ کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہو سکتی تو لہٰذا پھر بھی کورٹ جو ہے ماں کو ترجیح دیتی ہے بچے دینے کے لیے ہاں اب آ جاتے ہیں کہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اب کورٹ جو ہے وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتی ہے بچے کی کسٹڈی دیتے وقت سب سے پہلی بات تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا فائدہ کہاں پر ہے باپ کے پاس اگر وسائل ہیں اور وہ بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکتا ہے اور پرورش کر سکتا ہے تو اس کو پچھلا سارا خرچہ جو ہے وہ پے کرنا ہوگا یعنی کہ اگر اس کے خرچے کا کیس اس پہ ہوا تھا تو وہ اگر خرچہ اس کے ذمہ داری ہے تھی دینا اور وہ نہیں دیتا رہا اس کے اوپر جمع ہوا پڑا ہے تو سب سے پہلے تو اسے خرچہ کلیئر کرنا پڑے گا نا اس کے بعد بچے کے کسٹڈی کی بات پھر بعد میں ہوگی ہاں اگر ماں آگے شادی کر لیتی ہے تو پھر اس میں کافی آسانی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے باپ کے لیے بچے کو لینے کے لیے اب کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ ماں ایسی ہے بد چلن ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے تو یہ چیزوں کے لیے میں بتا سکتا ہوں بھائی کہ ماں کے مقابلے میں کوئی بھی بندہ کورٹ سے ثابت نہیں کر سکتا کہ ماں بچے کے لیے ایک اچھی خاتون نہیں ہے کورٹ ہمیشہ فیور ماں کو دیتی ہے ہاں، اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہو کہ ماں جو ہے بچلن ہے یا اس کے بچے کی حالت پہ برا اثر پڑے گا تو آپ کو پھر اس طرح ہوگا کہ تین سو اکہتر اے بی کی کوئی ایف آئی آر انگیسٹ ہوں اس کی وہ چیز جو ہے کورٹ کے ذہن میں آتی ہے یا اس نے پہلے کو دو چار شادیاں کی ہوئی ہیں وہ بھی کورٹ ذہن میں رکھ سکتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے ماں کا جو درجہ ہے اس کو کورٹ ہمیشہ ترجیح دیتی ہے تو یہ تھی چند باتیں اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں اگر ہاں ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ دونوں شادی کر لیتے ہیں تو اس میں پھر نانی بھی جو ہے وہ ایک کونٹیسٹ کر سکتی ہے بچہ لینے کے لیے کیونکہ پھر کوٹ دونوں نے آگے شادی کر لی ہے تو پھر جو نانی ہے اس کو بھی بچے کا حق مل جاتا ہے لینے کے لیے وہ بھی اس دائر کر سکتی ہے کیس اب یہ چیزیں ہیں کہ کس کورٹ میں جو ہے کیس دائر کیا جا سکتا ہے بچہ لینے کے لیے تو یہ کورٹ گارڈین کورٹ ہوتا ہے جس میں ہم کیس دائر کرتے ہیں بچہ لینے کے لیے اور بعض چھوٹے اضلاع میں جو ہے گارڈین کورٹ اگر سیپریٹ نہیں ہے تو سول کورٹ میں بھی کیس ہوتا ہے وہی گارڈین کا جج کے طور پر ہی کام کرتے ہیں ہاں اب کیس کس طرح سے شروع ہوگا اگر بچہ نہیں ملتا اگر ایک والد والد ہے وہ بچہ لینا چاہتا ہے اور خرچہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہے سارا کچھ تو اس کے لیے پھر کیا مسائل ہوں گے بچہ لینے کے لیے تو اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے گارڈین کورٹ میں دعویٰ دائر کرنا پڑے گا دعویٰ دائر کرنے کے لیے گارڈین کورٹ میں دعویٰ دائر کرے گا اور اس میں بچے کے ملانے کا بھی جو ہوتا ہے نا اگر کورٹ لے کے نہیں دے سکتی تو ملانے سے نہیں روک سکتی کورٹ ایک سے دو ڈیٹوں میں وہاں پہ آپ جس جائیں گے تو پہلی بحث کے بعد آپ کو جو شیڈول بچے کا مقرر ہو جائے گا جس میں آپ بچے کو مہینے بعد یا جیسے بھی کورٹ شیڈول مقرر کرے گی آپ مل سکیں گے گھنٹے دو گھنٹے کے لیے کورٹ پرنسیز میں ٹھیک ہو گیا اور اس کا ایک تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے جب بچے کو لانے اور لے جانے کا جو کہ آپ ادا کرتے رہیں گے عدالت میں اور اب تو ایک اور بھی اس میں کورٹ نے سہولت مہیا کر دی ہوئی ہے کہ ای کورٹس میں بھی بچے جو ہیں آپ مل سکتے ہیں اگر آپ فرض کیا آپ دور دراز میں کہیں رہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو اس کے لیے اب یہ فائدہ ہے کہ آپ ویڈیو کال پر بچے سے ملاقات کر سکتے ہیں اور ویڈیو کال پر جب وہ بچے کو ماں لے کے آئے گی کورٹ میں ملانے کے لیے تو آپ اس کے تھرو جو ہے وہاں پہ کال کے تھرو بھی ان کو مل سکتے ہیں تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ منتھلی اس کو مل سکتے ہیں چاہے جتنے سال چاہے مل سکتے ہیں یہ ایک لمبا کیس چلتا ہے اس میں کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہاں اگر کوئی مسئلے مسائل آئیں گے بیچ میں ماں صحیح دھیان نہیں رکھ رہی ہے یا ماں لے کے نہیں آتی ملانے کے لیے تو اس کے ورنٹ دفعہ سیکشن ہنڈریڈ کے تحت کوٹ جاری کر دیتی ہے اور اس کو پکڑ کر بھی لے آتے ہیں اگر وہ بچے کو نہیں ملاتی ٹھیک ہو گیا اب ایک اور اس میں میٹر ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ بھی اگر آپ کے ساتھ اس میں ڈسکس کر لیا جائے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ماں سے بچے چھین لیے جاتے ہیں مطلب شادی کے جب وہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اسی وقت جب ماں اپنے گھر آنا چاہتی ہے یا گھر آئے ہوئے رہتے ہوئے بچوں کو باپ چھین کے لے جاتا ہے تو اس میں کیا ہم پروسیڈر کس طریقے سے بچے واپس لے سکتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس میں ہیبیس اے ایس جے کے پاس سیشن کورٹ میں اے بی ایس کی رٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں کہ آیا یہ اس دن بچے میرے پاس تھے اور اس طریقے سے ان کے باپ ان کو زبردستی یا ان کا رشتے دار باپ کا میرے سے بچے لے گیا ہے تو یہ بچے ریکور کروائے جائیں تو اس میں سیدھے طریقے سے کورٹ جو ہے وہ متعلقہ ایس ایچ او کو پابند کرتی ہے کہ کل آپ بچے لے کے یہاں پہ پیش ہوں تو اگلے دن یا ایک دو دنوں کے اندر اندر کورٹ بچے منگوا لیتی ہے اور وہاں پہ ساری کیس سننے کے بعد آپ کو بچے دوبارہ سے مل جاتے ہیں یہ ایک پروسیڈر ہے اگر ماں سے بچے چھین لیے جائیں اس کی لیگل کسٹڈی سے تو کس طرح سے وہ واپس لے سکتی ہے ہاں بعض دفعہ باپ بھی ایک سے بھی چھین لیے اگر جائیں تو باپ بھی ٹرائی کر سکتا ہے یہ بچے لینے کے لیے ایک ریگولر اگر اس کے پاس رہ رہے ہیں اور ماں یا اس کے کوئی رشتے دار اسے چھین لیتے ہیں تو لیکن زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ میٹر ماں کی فیور میں ہی جاتا ہے میں نے تو بہت دفعہ ایسے بھی دیکھا ہے کہ کوئی بچوں کا معاملہ ہوتا ہے تو سیشن کورٹ میں جب ویٹ <clears throat> کرتی ہے ماں کہ بچے مجھے واپس دیے جائیں تو وہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹائم دیا جاتا ہے اور کورٹ عدالت کہتی ہے کہ ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں آپ اس میں صلاح کر لیں تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز آپس میں جب مل بیٹھتی ہیں بچوں کے معاملے پر اور ماں بچے لینا چاہتی ہے تو اکثر صلح بھی ہو جاتی ہے چلو اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے کہ بچوں کے مسئلے میں اگر صلح ہو جائے اور گھر بعد ہو جائے اور دونوں بچے دونوں کے پاس رہیں اور کسی کو بھی مسئلہ مسائل سے نبٹنا نہ پڑے یا سفر نہ کرنا پڑے تو یہی آج کی ہماری ویڈیو تھی آج ہم اب ہم بات کریں گے کہ اس کے اوپر کون سا جو قانون ہے وہ اس میں لاگو ہوتا ہے تو اس میں جو قانون ہے وہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے اٹھارہ سو نبے کا ٹھیک ہو گیا اس کا میں لنک نیچے دے دوں گا اور یہاں پہ آپ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ میں اس کے بارے میں ساری معلومات جو ہیں اس میں جان پائیں گے کہ گارڈین جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ کس طرح سے پوائنٹ ہوتا ہے اور اس میں کیا پروسیڈر جو ہے وہ تقریباً سارا اس میں آپ کو مل جائے گا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی ویڈیو اور اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں تاکہ ہم کو حوصلہ بڑھے اور ہم مزید بھی اس پہ آگے اور اپنی مسائل جو ہیں ہمارے ساتھ ڈسکشن کیا کریں اور جس میں جو بھی ہم آپ سے ہوگا ہم آپ کی ہیلپ کریں گے اور ہماری جو کوشش ہے کہ ہم لوگوں تک انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور ان کو اگر ہم خود نہیں جا سکتے تو کم از کم اتنا ان کو گائیڈ کریں کہ وہ اپنا انصاف لے سکیں تو اس کے لیے آپ نے ہماری رہنمائی کرنی ہے اور ہم کو بتانا ہے کہ آپ کو کن کن مسائل کون کون سی مسائل درکار ہیں تاکہ ہم ان کے بارے میں ویڈیو بھی بھیجیں اور میرا نمبر آپ کو اس ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا اور اگر جب آپ کہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے نمبر تاکہ آپ کے ساتھ بات چیت بھی چلتی رہے اور آپ کے رہنمائی بھی ہوتی رہے تو اجازت دیجیے انشاءاللہ نیکس نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ